That's it. Iya. Kapal akan diberangkatkan. Silakan naik ke kapal dan kami akan lanjutkan terus dengan lagu dan bagaimana tolong masih membuat tunggu sini.